Mi nombre es Damián Herrera y soy tatuador profesional. Llevo aproximadamente 10 años en, el oficio. Me gusta ser tradicional. Es un estilo que siempre se va a ver bien en, la piel. Es por eso que a mí me gusta mucho pues estudiarlo y tratar de, hacer mi interpretación. Con el tiempo me he dado cuenta que, que es el, estilo muchas veces que, mejor envejece. Se sigue viendo bien ah, después de 10 años. O sea, la piel es un tejido vivo y siempre cambia, ¿no? Entonces, pues esa es la, idea de un buen tatuador, es, es hacer tatuajes que permanezcan toda la vida y que se vean bien. Yo le diría a las personas que se quieren tatuar, busquen el trabajo del, tatuador y confíen mucho en él y, así va a, salir un tatuaje chido. Al principio es muy normal que todos tengamos como eh, el, la idea de hacerlo muy, muy simbólico, muy, muy serio. Pero ya después, ya que tienes unos cuantos, como que le vas perdiendo el miedo, se, se puede volver hasta más divertido puedes hacer tatuajes graciosos y, ya no te sientes tan, tan culpable, ¿no? Porque pues ya tienes un chingo. <laughs>